Το ξέρω πως δεν μ' αγαπάς Παραμύθια μη πουλάς Τώρα στα μυαλά Από μένα τη ζητάς Δεν με νοιάζει πως περνάς Και με άλλους δεν γυρνάς Πλάτη πάλι μου γυρνά. Αλλά τα παρακαλάς Το ξέρω πως δεν μ' αγαπάς Παραμύθια μη πουλάς Τώρα άλλαξα τα μυαλά Από μένα τη ζητάς Δεν με νοιάζει πως περνάς Και με άλλους δεν γυρνάς Πλάτη πάλι μου γυρνάς Αλλά τα παρακαλάς Τι θέλεις από μένα Να σε πάντα στην πένα δεν θα είναι εύκολο για σένα να ξεχάσεις εμένα Φράγκα κάθε μέρα, κάω με μέρα Μωρό μου μόνο με σένα θα πήγαινα στο τέρα Κούνησε μου την κοιλιά πάνω μου γιατί κολλά Να να να να να να να, Θέλω μόνο μετρητά, άσε τα πολλά πολλά Βγήκες fake τελικά αν απάντησες σας δεν σηκώνω Ξέρω πως δεν μ' αγαπάς παραμύθια μη πουλάς Τώρα άλλαξα μυαλά από μένα τη ζητά Δε με νοιάζει πως περνάς και με άλλους δεν γυρνάς Λάθη πάλι μου γυρνάς αλλά θα παρακαλάς Τι θέλεις από μένα Να με πάντα στην πένα μόνο σένα θα πήγαινα στο τέρμα Το ξέρω πως δεν μ' αγαπάς Παραμύθια μη πουλάς Τώρα άλλαξα μυαλά Από μένα τη ζητά Δεν με νοιάζει πως περνάς Και με άλλους δεν γυρνάς Λάθη πάλι μου γυρνάς Αλλά θα παρακαλάς Τι θέλεις από μένα